topando keion hen ho anel kyste er duo ho suroros. tria he hupo do tessara ho hupo pente he apos hex ho xenos hepta ho dioke ho epimeletes. ho epitropos octo to oinopolion, to capeleion, to thermopolion, enea, ho oinochos, ho trichliniarches, deca, ho hypsulos difros, hendeka, he clais domatiu, dodeca, he sungrafos, to deltion tautotetos, triacaideca, to engrafon aeteeseos, tessera caideca to estiarte erion pente caideca to monoclinon do mation he caideca to diplun do mation hepta caideca to do mation meta uetiu lutru octo caideca to do mation horis uetiu lutru